asalaamu calaykum waraxmat waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idiin salaamood aleyga qaaliga meel kasto adduunka aad ka joogtaan waxaa idiin salaamaysa walaashiin farxiyo nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxi kuukiin hay asxaab anta farxi maxaan idiin wadaa hadduu ilaahay idmo n waxaa idiin wadaa insha allah cashiiro fudud oo aad iyo aad u macaan oo nafaqo leh maasha allah yaa xaajiga gabraa waxay tiri xaajiga sooris insha allah cashooyinka yaraa fudfududaa rabaa ama casiriyar insha allah casriyo waa ka dhigan kartaa casho waa ka dhigan kartaa saa jeceshaa laakiin ana hadda cashaan ka dhiganayo insha allah inta waxaan ku haystaa saddex koob oo bur ah koobkaas waaye haafkaasna insha allah gadaalan ugu samaysanayaa hal xab ukun ah eh, ukuntaasa ku daraa insha allah hal xab ukun ah sokor yar leebato ama fixiso saa u taqaano caano caanahaasa ku qasaayaa galaaskas caanaha insha allah waa kaasaa iyo cusbadii intaasaan inta ku haystaa asxaabee hadda waxaan sameynayaa waxaan kusoo darayaa wax yar sokor eh aan kusoo daraa sokorta qiyaastaada ku darso haddaa isaa jeceshahay leebatadana waa kaasa haafaa kusoo dara haafna waa iska reebe nafixisada saa u taqaano waxaan kusoo darayaa cusbo yar waa kaasa aan ku darayaa ukuntii kunta waa saxan xabaan ku daray waa kaas asxaabteeda qaaliga isla socod wanaagsan fadlan haddaa ku cusub tahay janaalka subscribe saar soo dhawo gambalaalka furo si kugu soo dhac video walba cusub oo soo gedsho laag saar commenta qurux badan hoosna ugu soo qor sii sheer garay asxaabtaada la wadaag haddaa ka heshid videogeena soo dhadhawaada asxaabeeye dhammaantiin waa idin jeclahay ilaa idin barakeeyo meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waa walaashiin farxiyo nuur miyaahan kusoo dhadhawaada janaalkeena maasha allah gacmo furan qalbi saafiya ah haddana waxaan kusoo daraya waxyar saliid ah saliidda oo daba maran rabay mafahanteen marka hadda si fiicana aan u xashaayaa maadaama issoo dhexgeliya intii hore hadda si fiican aan xashaayaa saliidda micnaha gacmaha way kaaga fujineen burka kusoo darsanaya saliida ah ujeediina mareno oo qiyaasta gacanteydaba ah هاي أصحابي وكنا ما شاء الله سو سو حشي وجديد waqti ugu soo dhigay marka waxaan sugaynaa insha allah inta noo soo faxaayo markuu noo soo faxo kadib aan samaysanaynaa waxaa idin tusaya markaas waxaan ku dardari lahaa aan dhexda ka gelin lahaa insha allah waa casho yaroo macaan badan qurac yaroo macaan badan saa jecesha casri yaroo macaan badan waa kaasa insha allah inta noo soo faxaysa sugaynaa isla socod wanaagsan asxaab inta waxaan ku haystaa bardho mm, soo kariye biyaan kusoo kariye waan soo jijibiye mafahanteen saasa kasoo dhiga ujeediina umalina wakaasa saasaan kasoo dhiga waxaan kaloo ku dari rabaa micnaha dhexdaan ka gelin rabaa insha allah cashada inta waxaan ku haystaa ukun afar xaba ukun ah aan ku haystaa oo aan soo biyo kusoo kariyo oo aan soo fiiqay waxaan kasoo fiiqay galka maandeen micnaha qolofkaan kasoo fiiqay iyadoo qolofkeeda qabtaan biyo kusoo kariya kadib waan soo fiiqay marka waa kana hadda kusoo jarjaraya insha allah markaas saasaan waa usoo jarjara asxaabe dhammaantood saasa ugu jarjaraysaa daarabtidna ukuntaas ka dhaafi kartaa bardhada keli iyo jiis ama farmaajaan ku waxeen rabaa micnaha aan ka gelin rabaa daarabta intaasaa ku waxaysan kartaa laakiin cashar waxay noqonaya gaaliska arag oo brotiin leh maasha allah oo hee xaajiga u fiican isla socod wanaagsan marka hay saxabe hadda ukunta waa kusoo jarjaray waa arkayseen waxaan kusoo daraya waxyar cusbe cusbada qiyaastaada ku darso because bardhada hore cusbe ugu soo kariyay dhowr marna anoo bardhada karinaayo waa aragteen insha allah bardha biyo lagu karinayo maladiin sheegaya mooy waa taqaaniin maasha allah haddana waxaan kusoo daraya wax yar filfil eh filfish haddaa jeceshaa ku darso daa jeclaan iskaraaf marka haddaa isku qasaya markaasa saasaa iskugu soo qasay insha allah haddana burkaa fidsanayna wuu noo faxay waa fidsanaynaa marka insha allah isla socod wanaagsan asxaab waa kana wuu noo soo faxay maasha allah suu kusoo faxay waa ujeediin ya isku celcelinaa hadda insha allah kadib waan fidinayaa saa u fidinaayana waa idin tusaa insha allah hadda burqoyga buryar kusoo shubtay burka daa intaa ku reebaayo inidaa gadaalan ka rabaa insha allah hadda waxaan sameynayaa jabaan soo goynaa haddaa rabtidna jabka ka weynayso ama ka yarayso saan jeceshahay lagu shubi rabaa insha allah ukuntii bardhadii iyo jiis ama farmaajo aan soo hoolay oo kan caadiga ah oo ani aan hooshe kan oo diyaarsanaa ahayn midka aan diyaarsanayn aan sheegaa midkaas aan soo hooshtay aan soo diyaarsaday jab aan kasoo hooshtay marka insha allah intaasaas isku sameynaya asxaabta waxaan kusoo shubanayaa haddaad taqaandaa ku isticmaali kartaa laakiin in taqaanta kuma isticmaalay bardha waaye marka saasaan ku dhahaa insha allah inaa geesaha gaarsii okay, pero son burburkaa qalalan hadda waxaan kusoo daraa waxyarkiisi ah waakaasaa intaa ku mar hore hoole inta markaa intaa shaqada gelin ka hor daaragti ka badso daaragti ka yarayso saa jeceshahay insha allah hadda waxaan sameynaa halgeesaa ka jaraa insha allah halgeesa saas ugu jaraya kadib saasaan leeyahay saasaan leeyahay saasaan leeyahay taas yadiina caleena waaakaasa saxaabe qudaartan zaaid ugu badiyo ujeediin hadhowtiin waxaa kusoo baxay kaaliska ag dhexdeeda iyadoo kaariska aragan ah ku dheh macaankeeda yaa sheekeys aan lahayn usoo baxaysaa insha allah markaasa iyada dhan wada qudaar socdo waaye hadda halkalaan hadina soo waxayna insha allah isla arkeyna hadda jabkalaa soo qaatay asxaabeeraada naqdan kaamarada inay furantaha malaynahay waabay xiran tahayba waa kaasaa burfidiis waxaa waaye qofaan aqoona ma lahan insha allah inta aqoon ka faa-iideysto intii taqaano ilaaha siyaadiyo ಅಂತಲೂ Дайректика подсот, дайректика ярес, содивашахай. Dan iyadoo laga yareynayo idin tusaaya. Asxaab halkaas aakhadina waxaan kusoo shubaa jiiskii ama farmaajadii mar horaa hoolay marka xoogaa yaro ba yaro dhalaasha markaa burka qasaayay aan hore usoo hoolay ka badso ama ka yareyso saa jeceshahay insha allah kasa hadhow tusaasle u fidina insha allah saana kusoo dhameynaa asxaabe isla socod wanaagsan waa idin tusahayaa markaan soo dhameeyo markaan dubayan isla arkeyna insha allah iyo fidiska dambe saaca dahalkuusa soo qaatay waan fidinaya insha allah waxyar buraasas ku leedahay korna suu kaaga dhegdhegin saas la rabaa inaad tartiib u ilaalisid qudaarta ay banaankaaga soo bixin macnaha waakaasa sabee asaga saas u jeejeeda haddaa gedisid gadaalowkaaga dhigayaa ha gedinin waa soo fidinaa fidiskii oo jeediin korle ka fidinaa gidgidinaysid marka hadda waxaan saaraynaa birta mala waxaan ku duubi rabaa insha allah sila socod wanaagsan waatanaa birta waa soo saarayaa jeediin waxyar dabkaan dheeraysana dabku waa iska gaabiye intaa fidfidinaaye waxaan sugaynaa inta hoos kasoo gaduudinayso hoos markay kasoo gaduudto kadib saliid yara korka ugu shushwa waan gidinayaa ma fahanteen quruxaan ku dheh kaaliska arag cashadan qofkii samaysta uu ka sheekeynaa insha allahu tacaala waana ila arki doontiin se u dugmi doonto isla socod wanaagsan walaalahayga hay asxaabi hadda wax yar saliid oo been ah eh, wax yar waan kusoo shubaa insha allah markaasa kadib waan gudinaya insha allah bismillah oo ujeediin hoos seexsoo noqotay masha allah yaa kashaakee sumatan macaankeeda iyo quruxdeeda maaragtay haddana waa soo gudbinayaa waa idin tusayaa waa kaasa maasha allah see kusoo baxda hee yaa kaalay la aragga waa ujeediyiin maasha allah gaduudkeeda iyo quruxdeeda saliid saas u badanna kuma dubin tiftif aan kusiiyo ujeedeen maasha allah saliid ma u baahnaba jiiska isagaaba mxnaha oo saliid camalida noqonayo maa dalaalayo marka ma u baahnaba saliidan waxyar leen waa ku siisanaya si guduud qurux badan ugu soo baxo jiilaaceeda hadhow markaan jara a idin tusaa insha allah hadda diyaar waayo waan ka bixinaya asxaabee midda kale a idin tusaayo insha allah isla socod wanaagsan haddana waxaan idin tusayaa xabadii labaad insha allah isla sidii haddana bur yaraa dhaqdhaqar kusoo siinaysaa waa kaasaa walaalahayga sa usoo fidiyo oo ujeedeen fidiskeeda intaasma ka weyneynayay because waxaa ka burana arkaysin waa qodaartii aan kusoo shubay marka fidiskeeda intaasma ka weyneynaya eh, insha allah hadda waxaan soo saarayaa birtii isla socod wanaagsan waakaasaa isla sidii aa yeelaynaa haddana hay asxaabi haddana waatana hoos waa noogu soo guduudataa haddana sidii haddaa yeelayaa insha allah haddaa u baahan tahay ma aragti laba sano saddex sano uxulka weyn way cuni karaan ilaa waa maasha alla aad ay jilicsan tahay masha aada aada u nafaqeysan waaye insha allah faamiliga dhana cuni karaan haddaa ubaa haddaa caadiga cashiirina u samaysid oo soo kuuri kartaa markaas asxaab isla socod wanaagsan saana kusoo dhameynaya markaas soo dhameeya aynu intusaa insha allah si kusoo baxdo markaasaa dhankeedii kala sii kusoo baxday ujeediin walaalahayga qaaliga ah ya waxaan idinka sheeg sheegaya xitaa maamo indhihiin ujeediin waa maamo gaduudkeeda waa kaasaa quruxdeeda maasha allah kaaliska arag dhanka kalena horey ugu soo gaduudata haddana wax yar waa sii gududinayaa kadib insha allah saana kusoo dhameynaa markaa soo dhameeya islaarkeena insha allah asxaabteeda sila socod wanaagsan asxaabi waa kana maasha allah say kusoo baxday waa ujeediin ya ceeshkii macaanka badnaayo waa kana saanoo kusoo baxay caawaran afkeyga ka qarqarnaaya <laughs> inaa ceeshadii dhaa ma fahanteen ceesh qudaar waa kasaa macaan badan soo kusoo baxayna waa ujeediin midba midda kale ka daran tahay waa kaasa maasha allah marka hoostaas hooskaas uu ku jiro waxaa umaleysaa inay madoobaad tahay madoobaad maayaa hooskaa ku jir jiro maxina caadi waaye marka waa kaas asxaabi haddana jilaacisa waa arki kartiin bisi u jilacsan yahay insha allah waa idin jaraayaa hax aaday u kulashahay ujeediino wow bismillaah mmm. aada u macaan badan tahay ilaa dhexdaa idin jaraa waa idin tusaayaa kalsaa ukuntii waa tanaa ujeediin maashaalla say ugusoo babaxday baradhadina waataasa dhexdeeda ujeediina umaleynaa baradhada iyo wixii dhanaa ku jiraan dhexdeeda waa kasaa ya casho igasii waa igasii cashadan <laughs> yaa kas igasii yaa laqaa cashadan maasha allah aada iyo macaan badan tahay wayna jilicsan tahay aada iyo u jilicsan tahay wallaahi waa gacanta saas ku dhahday kala go-eysaa wax kale iska daaya waa kaasaa saasay ku kala go-eysaa marka asxaabi insha allah laga faa-iideysto waa kaasaa casho qurux badan daaribta qurac ka dhigo daaribta casho ka dhigo saa jeceshahay ka dhigo saa jeceshahay maaragta ka dhigo waaye insha allah fadlan haddaa ku cusubtahay janaalka subscribe saar soo dhawow gambalaalka furo si uu kuugu soo dhac video walba cusub aan soo gelsho laag saar comment qurux badan hoos nooga soo qor asxaabta hore noola joogtana komantigii laagta naga soo dhisaanay insha allah waa mahadsantiin dhammaantiina asxaabee walaalahayga qaaliga waa idin jeclahay qalbiga idinka soo duceeyaa sida quruxda badan ee aada iila socotaan mar walbo igu soo dhiirigelisaan waa ku mahadsantihiin kun iyo kow jeer aada iyo aada idinka mahadcelinaya insha allah